इन्भेस्टिङ भनेको is it luck based or is it skill based I think it's skill based होइन लक बेस्ड चाहिँ I think only in bull market हुन्छ होला अ बुल मार्केटमा चाहिँ मेरो विचारमा कुन चाहिँ बेलामा हुन्छ भने if if you an investor जसले चाहिँ आफ्नो डिप थर रिसर्च गरेको हुन्छ हजुर you don't see where you luck is नि त हजुर आफूले रिसर्च गरेको कम्पनीले पे आउट गर्ने हो नि त इट्स अल स्किल बेस्ड होइन बुल मार्केटमा चाहिँ हामीले टेन्डेन्सी नेपालमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि मैले त बुल मार्केटमा यो कमाएँ त्यो कमाएँ होइन द्याट इज अल लक के